Fokus MHC, Novi Zagreb, Podrug. Pre Fokusa sam pisao još neka imena, ali došlo je do zasićenja pa sam onda tražio nešto novo. se šarao sam po papiru i došao sam do tih slova, to mi se svidilo. I na kraju je postao fokus. Pa ima da, u biti kad sam počeo pisati fokus, falilo mi je fokusa u životu pa mi je to bilo nekakav ovako nekakav podsjetnik da se fokusiram, a i ujedno ljudi koji će čitati fokus na ziru da budu fokusirani i to je tak nekakva zebancija koja je ostala do danas. grafita crtam desetak i više godina, mislim sam 2007. počeo baš ozbiljnije raditi. Najbitnije mi je da to bude prepoznatljivo i stil je bitan, ali opet mislim da je bitna i tehnika da to bude ipak onako ono što da se taj skill pokaže na vid. Svoj stil bi opisao kao nekakav šareni simple koji nabacam hrpu boja i detalja ovisno o tom kako se osjećam. najteži dio crtanja mi je nekakav second line koji mrzim raditi jer uvijek s njim usrem <laughs> većinu dobrog outline Pozim crtam u prosjeku nekakvih 5 sati, onako uvijek kad idem crtati odredim si taj cijeli dan da mi je za crtanje i ne zamaram se sa vremenom. all colors are beautiful, više nekako preferiramo ove ženskaste boje. Pa puno skica, puno rada i to je to. I kontinuitet je najbitniji ovdje, ne možeš očekivati ništa preko noći, to su godine rada. malo slabije pratim scenu u zadnje vrijeme, ali mislim da se dosta trta i ekipa radi. što se tiče svjetske scene, nekako sad najviše pratim Njemačku, oni su najzanimljiviji. old school respektam, ali nekako više prepariram new school zato što je to otišlo onako dosta daleko, igre su izašli van okvira i puno mi se više sviđa taj nekakav 3D digitalizam i to što ekipa danas radi. level 1 od Montane zato što nekako s njim mogu najbolje detalje izvući, najbolju, najoštriju liniju mi daje. MHC Crew, pozdrav dečkima. Ma inspiracija nalazi svuda okolo, nemam sad tu nešto posebno što me inspirira, jednostavno sve što me okružuje mi inspiracija, zvuči kliše, ali fakat je tako. nemam posebnih planova za budućnost, samo bi volio crtat kontinuirano kao do sada i to je to. Pa najveći utjecaj na moj stil su imali Does Love Letters, Dare Rest in Peace i Mercy, to je nekako u djetinstvu ostavilo najveći utjecaj na moje crtanje. Venice Beach, Kalifornija i Berlin definitivno. <laughs> Legale većinom, ali povremeno zbog adrenalina volim izaći vani i nešto zbombat. meni definitivno umjetnost, ali to to mislim na uglavnom dobre grafove, bombe i tegovi koje liče na nešto. Uglavnom skica, ali meni je skica čisto šalobakter koji uvijek kad dođem pred zid promijenim u potpunosti, tako da, ovaj, ali volim imati nekakvu pomoć sa strane u vidu skice, tako da rekao bi skica. pa za filanje više koristim feta, ali nekako me skinny draži zbog tih detalja koje mogu dobiti s njim. Više love prešam iz istog razloga kao i skinny cap, zbog detalja. Ovisi kako se očem taj dan i u tom trenutku, volim otići s ekipom isto naprijed produkciju, začilati, izmijeniti informacije, je zajebavati ali opet volim i solo otići naprijed, za sebe i spraviti glavu. Prije uglavnom hip hopa danas kak me pukne playlista mješarena koji grafovi. teško mi se sad odlučiti tu za tri najbolje, zato što stvarno svašta slušam u zadnje vrijeme, ali nekako dok sam odrastao i počinjao crtati, to su bili Wu-Tang, Gangstar, Korn, Slipknot, slični bendovi, mix metala i repa. Poruka za kraj, vodite ljubavan rad, crtajte grafove, nemojte bifat. Pozdrav moje MHC ekipi i pozdrav KGV-u iz Kutine i Garešnice.